Ahoj, toto je Martin. Martin rád nakupuje na internete. Dnes si chce kúpiť telefón, ale v jeho obľúbenom obchode ho nemajú. Čo už, pohľadá inde. Tam ho možno majú. Stáva sa to aj vašim zákazníkom? Ale veď máte dáta o tom, čo nakupujú. Ako ich využiť? Nechajte to na nás. Dajte nám ich a my sa o vás postaráme. Vaši zamestnanci budú včas upozornení, aký tovar a kedy ho treba objednať. Hotovo. Na budúce si už Martin kúpi telefón u vás. Už to všetko len zabaliť. Skladníci vybavujú objednávky od rána do večera. Behajú a hľadajú po celom sklade. Čas beží a balíky treba odoslať. Napriek ich snahe, nepodarí sa im vždy všetko vybaviť rýchlo a Martin tak musí čakať na svoj telefón dlhšie. My tým skladníkom pomôžeme. Prehážeme sklad, nájdeme im najlepšiu cestu a aj im ju ukážeme. Veď stačí iba telefón. Menej sa nabehajú a vybavia viac objednávok. A je to. Martin má svoj nový telefón. A to všetko vďaka Smart Store, šikovnému riešeniu pre váš sklad.